we've been a very international and local uh, group of people, and we still are, and we will continue to be. So please sing along. Kom volop Gaza. Thank Groningenland leeft een ernstig probleem Van gas tot aan water, het schokt en het beeft En de domper gaat door, dus zingen wij in koor Kom van dat Gaza. aan, waarschuw niet meer Nee, nee, nee, nee, nee, nee van dat gas Ik waarschuw niet meer Kom van dat Gaza. Dit was de laatste keer. Provincie verscheurd, betrouwen geschaad. Nam geeft geen fuck om groen en het klimaat. Nu schreeuwen wij komen van dat Gaza. Waarschuw niet meer. Nee, nee, nee, nee, nee, van het Gaza. zonnetje, voor roeren geen pin. Ze denken alleen aan hun eigen win. En ben ik blij, op Gent is bereikt en nu zingen wij ons paard. sound beautiful.